ouvindo o som. so many. respirando suave completamente. Inspiração unindo com expiração, numa dança de expansão e contração infinitas. Olhamos para o nosso ser olhar do nosso Espírito Eterno, que conhece múltiplas possibilidades. Este olhar que detém o conhecimento milenar. O conhecimento das muitas trajetórias de alma do centro da compaixão em nós, do amor em nós. Respiramos, olhando nossa vida atual, nossos corpos de personalidade. Com gratidão Suavemente tocamos os nossos corpos físicos. E reconhecemos a casa como um grande templo. Esse templo físico que abriga esses seres eternos, infinitos, para experimentar este tempo na matéria nossos olhos, nos habilitando a ver, deliciar os diversas nuances da natureza. Olhos que enxergam através de todos os céus, mesmo quando fisicamente não estão acordados. Tocamos esses ouvidos físicos que escutam os sons dos pássaros, o som do vento, o gotejar da chuva. E os ouvidos internos escutando a vibração das frequências que nos rodeiam. Mesmo quando os nossos aparelhos físicos estão adormecidos, o tato das nossas mãos, da nossa pele, que percebe as nuances do afago, que permite se movimentar, conhecer texturas, as texturas dos campos, dos corpos, da vida. Também as texturas das nossas emoções. O nosso paladar. Que experienciam os sabores da vida, o sabor do beijo, sabor dos manjares que cobrem nossas mesas em abundância. O paladar interno que sente também as emoções internas, o sabor dos pensamentos. todos nossos sentidos alertas agora. Sentidos como lindas janelas desse templo luminoso para experimentar o mundo, esta vida. Acariciamos essa pele que nos protege, nos abriga, as pernas e pés que nos levam montanhas acima, na escala de nossa evolução e que pelas estradas, estradas da vida. Nós nos movimentando, guiados pela direção interna pelas mãos que tecem, que tecem as curas, a vida, em suas diferentes manifestações. Quão lindo é esse nosso tempo físico! Do centro do nosso coração, nosso olhar se expande percebendo essa linda máquina interna, perfeita criação de Deus. Sentindo nossos órgãos que pulsam, tomando consciência dos hormônios que nutrem e lubrificam a energiaria do nosso tempo sinapses. Células que se comunicam em braços que se esticam, conectando novas redes através de novas informações. Respiramos sentindo o sangue que corre nas veias e nas artérias, que pulsam com a vida. Águas que carregam memórias, comandos, emoções, pensamentos. águas que liberam a rede tecida na vida, as capacidades do nosso coração, da nossa mente, do nosso DNA. um corpo interno no templo reluzente. Na maior frequência de vibração. Nossos ouvidos se expandem. Escutam o diálogo e as canções celulares. escutam as águas que borbulham suaves ou tormentosas, segundo nossos pensamentos e emoções. Consciência. Nossos ouvidos se deliciando com a orquestra dos nossos órgãos. tambores, símbolos. Cada órgão em sua afinação perfeita, um instrumento perfeito. Construindo a nossa canção no som dos DNAs ativos. confortáveis no centro do coração que pulsa em suave tambor. O compasso da vida. Através das águas, inspirando e expirando, observamos as nossas emoções e observamos os pensamentos em nós. Percebemos a frequência da água, suas memórias. Abraçamos. sem julgar, sem condenar. memórias pensamentos e emoções respiramos suave, cada vez mais suave, amando esse templo, amando aquilo que somos, a vida que se escreve em nós. As marcas do tempo. sua singularidade. A respiração acalmando os ritmos. Afinando órgãos, orquestras mais perfeitas. sangues e águas numa dança infinita. Frequências cada vez mais superluminais. nos abraçando ainda mais profundamente. Nadamos nas águas. Nadamos nas águas que inundam os vales dos nossos órgãos, às vezes montanhas. vezes vales. E nesta água, a consciência da qualidade das nossas emoções, a qualidade dos nossos pensamentos. Mergulhados em nós, percebemos a frequência das águas, do sangue, também seus ritmos. O templo tão majestoso da casca física, moldadas através de nós. dos instrumentos em frequências das águas dos nossos pensamentos e emoções. Sem julgar, tomamos consciência do que estamos fazendo consciência das nossas escolhas, da frequência, da vibração, da melodia que construímos. Órgãos, corpos, sentidos, executando a música. nas harmonias que entregamos. Começamos a respirar mais profundo, suave, lento, conectando com a nossa sabedoria interna. olhando a vida que criamos para nós através dos olhos dessa sabedoria. A compaixão transborda em grandes ondas através de nosso coração em linda cor violeta. recebemos as nossas mãos e nelas os lindos cones violeta e deste cone violeta, prata e dourado se alternam. Mãos conectadas ao nosso coração. a nossa sabedoria, tomando as rédeas do nosso destino. Em gratidão por este templo, por tudo que criamos e construímos. escolhemos agora reorganizar a estrutura. temos nosso foco e nossa intenção, olhando a partir do coração a vibração violeta, prata e dourada se estende nas nossas mãos que acariciam toda a casa física. As mãos no interno de nosso corpo acariciam órgãos por órgãos, célula por células. Visualizamos nossas mãos indo para esses lugares sentindo os cones violeta, prata, dourada girando. Ora sentido horário, ora contra horário, na necessidade dos nossos corpos. Filamentos prata, dourada, violeta. nossa intenção em regeneração, reparo, regeneração. Nosso toque interno construindo, vivificando a energia de compaixão e amor em nós. A gratidão por este templo. Respiramos com muita consciência, navegamos dentro trabalhando o corpo físico, nossa sabedoria nos guiando, observando os reparos que estão sendo feitos. Construindo a vida perfeita em cada respiração profunda. nossas mãos tocando articulações, órgãos, células, corpo físico, templo físico perfeito em nova canção. as mãos violetas, prata dourada, levando a graça. A luz dourada nesse fogo violeta, construindo perfeição no templo físico que se repara, vivifica em altas frequências energia da graça. Luz superluminal. Nosso olhar compassível, navegando pelas águas na luz violeta. águas. A cor violeta, prata e dourada encontra as formas e pensamentos. E acariciando essas formas e pensamentos, elevamos essa frequência. cada pensamento num redemoinho dourado, subindo uma oitava em sua frequência e vibração. A cor violeta em nossas mãos, transmutando nós, lembranças, memórias que nos restringem nos achatam, trazem fundo. E as mãos percebem as emoções. E a luz violeta acaricia essas emoções necessitadas de amor, conectadas às formas pensamentos. o amor, a compaixão, a luz violeta curando, recodificando emoções. A compaixão reescrevendo as emoções em frequências superluminais. luz prateada transmutando frequências para oitavas acima. As emoções gerando novas formas, pensamentos. A compaixão mudando as estruturas das águas estruturas dessas memórias, emoções, pensamento. Luz dourada. Perfeição. Sabedoria transmutando as formas, pensamentos, as emoções em aprendizagem e experiências. Conexões neuronais sendo regeneradas pela luz violeta, a luz prateada levando a graça das novas emoções, pensamentos, as redes neuronais, sabedoria eterna em nosso coração, ainda mais expandida, gratidão, consciência, compaixão. Corpos emocionais e mentais regenerados, vibrando no amor e na sabedoria de essência do Espírito Eterno e Infinito que somos. Nossas mãos espiralam nas espirais violetas, prata, dourada nosso corpo mental espiralando. Nas espirais das nossas mãos, todos os pensamentos de medo, limitação, as ondas cerebrais de frequência beta se abrem, espiralam à medida que nossas mãos acariciam o corpo mental. Espirais perfeitas. Trazendo frequências maiores, dançando na frequência violeta, prateada e dourada. Nossas mãos dançam. envolvem todas as partes, menores partes do nosso cérebro. meu córtex, transmutando os hábitos desses pensamentos, hábitos mentais positivos. Relembrados do lindo ser que somos infinitos, ilimitados. As espirais nas mãos inundam o sistema límbico. Luz violeta, prateada, dourada. Espirais, sistema límbico ressoando em graça. Neocórtex e sistema límbicos conectados. Novos hábitos. Novas mentes. Formas, pensamentos, novas emoções. córtex límbico. Nossas espirais chegam na pineal. Esse olho de Deus dentro de nós, observando a terra, a vida. O fogo violeta limpando essa pineal. transmutando as travas de comunicação com o Espírito Maior. Nosso Espírito, envolvido em prata e dourada, cristais da pineal, iridescendo, novos códigos. novos pensamentos, códigos, conhecimentos descendo direto da mente de Deus, através dos olhos de Deus em mim. A luz violeta se expande da pineal para o cerebelo. sabedoria ancestral milenar. A sabedoria eterna divina do nosso coração se tornando a nossa mente através da compaixão, da graça da luz prata, emoções e mentes conectados em frequência superluminal mãos que curam, redes no plano interno, as mãos, uma mão no coração outra mão dentro do cérebro. A luz violeta em nós, ao redor de nós. Nossas escolhas conectam coração e mente. No olhar do Espírito Eterno que somos. essa energia, toda essa energia que somos, que está dentro de nós. Toda a sabedoria do amor, vibrando em nossas mãos. Escolhemos e comandamos agora matizes violetas, prata e dourado em nós, que estejam espiralando constantemente, transmutando, regenerando cada pensamento e emoção que possa nos levar a esquecer de quem somos. Cada pensamento e emoção que possa turvar as águas em nós. Escolhemos e comandamos. Que o fogo violeta com energia prata e dourada em nós independente do nosso comando. Em zelo constante, vigilância constante, regeneração constante do nosso templo, independente do nosso comando. Fogo violeta com a energia da prata e dourado, espirale sempre que necessário estar em ação. Um rio de luz violeta, frequência prateada e dourada, espiralando, regenerando recodificando tudo em nós. Frequência de graça e perfeição. Nossa consciência no nosso coração, enquanto as mãos físicas acariciam o interno e o externo sentindo a nova frequência, correndo livre através das limitações transmutadas em liberdade. Respiramos em gratidão. Templos perfeitos. Sentimos em consciência pineal jorrando para nossas células hormônios vivos de amor. da nossa personalidade. Orientação divina, os hormônios divinos, levando nossos corpos físicos, emocionais perfeitos em mentes perfeitas de personalidade, hormônios de completude, pineal jorrando em grandes rios. respirando profundamente, nos fundimos com a verdade milenar desse ser eterno em nós. fusão mais profunda. O ser eterno, sábio, milenar e infinito. Se tornando a parte dominante em nós. Nós apenas convidamos nos fundimos na vibração dos hormônios de frequência superluminal. Pineal liberando a pirnolina, DMT, que nos leva a atravessar portais internos em nós. Vamos entrando em frequências cada vez maiores. A mente e a emoção do espírito se tornando nossos novos hábitos, nossa nova mente, nossa nova emoção. liberando em nós. Mente e emoção do Espírito Eterno que somos, em hormônios cada vez mais perfeitos e superluminais. Novos hábitos. Nosso corpo físico vibra a vibração das novas redes neuronais. A mensagem da essência que somos. A massa física do nosso corpo físico se eleva agora. Novas vibrações. físico se transformando e transfigurando em templos de luz. Fisicamente, nossas mãos nos abraçam, nos envolvem, enquanto nesta consciência nos apoderamos desse novo templo. Lindamente transfigurado. no corpo de luz que somos. A consciência de luz que somos. A vibração superluminal em nós. A luz violeta, prata e ouro. dançando, espiralando dentro e ao redor de nós. Águas e sangue puro cristal superluminal. Respirando profundamente, recebendo o nosso metabolismo. Aprendendo a se alimentar dessa luz. O eu sou. O eu sou. a achereia. O eu sou divino, eterno. metabolismo reconhecendo o novo corpo, a nossa vibração, o alimento liberado na nossa pineal, células reconhecendo a luz Uma a única fonte de alimento. Enquanto mantramos doze vezes o Eia Ajureia, o manifesto Eia, a Axereia. Eia, Axereia. E nos quatro amém. Nos apresentamos transfigurados em luz. zelando com o manifesto. Isto é. E assim é. lesson.